Hola qué tal amigos, buenas, en esta ocasión les traigo un poquito de PvP dado a que mi nivel de honor está muy muy bajo <laughs> Quise aprovechar para ponerles un poquito de PvP y de cómo está más o menos el, el Sacer Yo lo veo muy fuerte, la verdad me gusta y pues bueno, aquí les dejo el material, espero les guste y enjoy.